Esta tarde te traigo cómo quitarle cuenta de un Alcatel 4060, ¿verdad? Sin programa. Totalmente tú lo puedes hacer tú solo nada más, ¿verdad? Si no necesitaremos ni una PC, solamente tenemos que tener dos aplicaciones, un encriptador y un, y un lanzador, ¿verdad? A continuación, más adelante lo verás. Y una memoria USB, ¿verdad? Y tener conexión wifi que nos salte ahí, ¿verdad? Tú puedes ver, ¿verdad? Está comprobando la información y si tenemos cuenta. Como tú puedes ver, ¿verdad? Aquí tiene siguiente. Vamos a esperar que nos aparezca el teclado. Ok, presionamos en la arroba. ok vamos a ajustes de teclado de google pues una vez ya estando acá vamos a irlos a, lo que sería corrección ortográfica vamos a irlos a diccionario personal bueno aquí muy importante vamos a darle en, esta barrita de más vamos a añadir una palabra ¿verdad? lo que la que tú quieres le damos acá bueno ya estando acá vamos a vamos a irlos a ok vamos a irlos aquí verdad una vez estando aquí vamos a irlos a acá salida de sentis de os presionamos acá una vez estando acá vamos a irlos aquí verdad no vamos a instalar nada más estos tres puntitos de acá arriba se nos ha instalado agarrar nuestro gol está iniciando eh, disculpa que moví la cámara verdad y no me había fijado que no tenía pausado el video ok dejamos aquí tal como, como está bueno una vez ya estamos acá en el, en el sistema verdad vamos a irnos nuevamente a, archivos vamos a buscar esta aplicación llamada test dps procedemos a instalarla le damos eh, exacto configurar le damos a encriptar bueno aquí nos dice que tenemos que tener verdad cargado nuestro teléfono en este caso yo lo tengo en cuenta bueno vivir es ser una opción verdad pero mm, tengo mi batería en 50 tendría que esperar demasiado vamos a usar el Firebase para hacerlo una vez más entonces ah, estas, serían dos soluciones verdad que tendríamos nosotros como tú puedes ver aquí nos abre aquí sí vamos a conectar nuestro wifi una vez más como tú puedes ver ya conecté el wifi lo habilité bueno pues aquí vamos a poner nuestro correo verdad el que tú tengas bueno y vamos ya ingresando verdad esta manera más fácil de, ingresar verdad tenemos nuestra cuenta y vamos a proceder a vamos a reiniciarlo está reiniciando ya verdad esperamos que ya vemos verdad ya nos da la, bienvenida vamos a darle en siguiente saltar como pueden ver ya, ya nos da saltar siguiente siguiente eh, vamos a darle salir siguiente siempre y bueno como pueden ver aquí tenemos nuestro totalmente liberado ya lo tenemos totalmente funcional como pueden ver, funciona y eso fue todo.